Вот, но ну мы стараемся как-то это ощущать, что мы не одни <laughs> здесь. Не одни. Смотрю, пишут что-нибудь. Вы можете играть. Привет, Витюше, моему сыну. <laughs> Он сейчас, наверное, засыпает или уже заснул. песнь добрый луч. высоко, там летит орел. неси на зло.